já tem alguém em linha, já tem a primeira pessoa do dia, que bom. Bom dia! Bom dia! Olá, olá! Bom dia! Bom Não dia, posso... Ah, tá aí, tá aí. Bom dia! Olá, olá! Olá, meu anjo, estou a falar com quem? Bom dia! Bom dia! Como se chama?